低手的变现梯你见过吗？今天你就见着了啊！这是我自创的，我告诉你讲，我没见过全球整个宇宙没有一个人用过，整个宇宙，整个宇宙，整个宇宙没有一个人用过，这我第一，第一个，第一个。可能你在镜头前说了，对吧？说这没用，这有没有用？你如果说对一个跟你水平一样或水平比你高的人，他是确实没用，理解吗？但是这种生活态度，明白吗？这是一种。 就生活方式，为什么我们玩实战？比如很轻，踢扫踢玩，对吧？那防，对吧？他踢我，有可能我踢这个包，嘣！你看这是什么？这不是说有多大伤害，这是在玩，懂吗？包括我们，比如说，嘣。 我们在玩儿，我们在玩儿，它不是泰拳的技术，但是你说这个比赛中没用，对吧？人不管你，但我们很放松玩的时候，它可能有用。你不能以目的为导向去描述我们今天做的技术，为什么？因为很多时候这个动作做出来是一个协调性的练习，对不对？对，很多人左腿不灵活，右腿能做这些，他来来回来就变得左腿做不了。你自己试试，比如说我，我左腿很灵活，可以做这些东西，我右腿做不了，为什么呀？我的肌肉有限制。就像在我们平时很放松的玩的时候，就是你放松的尝试你能做什么，这些动作帮你。 开发身体很多技能，理解吗？包括我们这个变线梯啊，就在玩的过程中，对吧？可能哎，现在那提膝格挡，我发现它落地了，哎，帮我在变线玩。那比如训练梯的时候，跟我就拼命了，对吧？咱就必须打倒一个才回家，对吧？那很可能这招我就用不出来，对不对？但不影响我们平时玩的时候，在用的时候练习，对吧？让身体更灵活、更协调，对吧？也不是每个人能听懂我说的，好吧？就这样，感谢收看。